Hello guys welcome back to my another video guys Tamil को देख के पता चल गया हो क्या इस वीडियो में क्या होने वाला है जी हाँ आपने सही समझा इस वीडियो में हैकर आने वाला है जो सेकेंड मैच में मिलेगा इस जो ये आगे मैच है इसमें तो नहीं मिलेगा सेकेंड मैच में उसमें मिलेगा इसकी बिल्कुल ना करना बने रहिए वीडियो में Marked a location. तो गाइस ये रहा सेकेंड मैच जो इसमें हैकर प्रवेश होते हैं यहाँ में मैं रिपोर्ट मार रहा था बीजेएमआई वालों को इस हैकर लोग को जल्द जल्द जल से जल्द बैन कर देना चाहिए क्योंकि आजकल ये बीजेएमआई में ज़्यादातर हैकर हैकर राज कर रहे हैं जो अच्छा खेलते हैं जो प्रो प्लेयर है उस उसके लिए तो जौरा देते हैं एस प्लेयर ओ भाई साहब वीडियो को कंटिन्यू देखिए भाग रहा है बंदा दिख रहा है কে নক দিলে বেদে भाई দুটোই নক ধরে দিস भाई सब है भाई और तो सुनो और पे गाली देंगे भी बंदे इसको अरे हैकर है ना भाई इसमें हाँ भाई हैकर है भाई मां चौथी से खेलना खाली खाली खेल ले जा रहा देखते रहो बहन कैसे मार रहा है और ये लोग अरे इनकी बस पे नहीं होते ना खेलना ये कुछ कर भी नहीं सकते जिंदगी में देख रहा कैसे मार रहा है कैसे पहुंच रहा भाई इधर से उधर इधर से उधर अरे भाई दबा इसकी मम्मी भी ऐसे स्पीड से चुती होगी जहां तक मेरे को पता है एक नंबर का मादर चोद लोग सब सब रिपोर्ट करना है चल अभी अरे सिंगल मार रहा है देगा मास्टर तो भाई कहाँ हो आए के नहीं फ्रस्ट्रेट हो गया अभी हैक लगाएगा वो देख भाई गए पीछे दे रहा हो गए भाई नहीं होनी चाहिए हाँ। पीछे हो जाना बहुत सड़ी जैसी इसकी गांड फट रही तेरे मम तेरे मम तेरे बाप ने हैकर का तेरे मम मैं अगर छोड़ रहा हूं मैं आपको गाली सुन के सुसाइड कर लेता बोल के फायदा नहीं माइनस चार We'll be right back.